Bwana Yesu, ikiwa leo tunasherekea Pasaka duniani kote, Mwenyezi Mungu, Diamond Platinum kama Pasaka inavyosherekewa kila bara, kila nchi, baada ya Pasaka kila nchi, kila bara likasherekee kazi anayoifanya. Nyuma yake kuna ajira na familia nyingi zinaishi, kwa sababu Baba ametambua mchango Hakuangalia dini wala kabila, ameangalia utu na uzalendo. Yesu ninambariki, hakuna wa kumlani, na kazi yake ikazidi kutambulika katika jina la Yesu. Nimeomba nyota yake ikang'aa, hakuna wa kuifuta kama nyota ya Yesu Kristo haikufutika na ya kwake haitafutika. Amen. Mungu akubariki sana. Ah, <laughs> nashukuru sana na Ah, tutaendelea kushirikiana na kunaongea na kamati pale na taasisi kwamba huu ni mwanzo tu, na kama mwanzo, si jukumu letu kuhakikisha tunaunga mkono kile idara. Niwaahidi huu ni mwanzo, sio tu kila mwaka, lakini katika kila tukio muhimu tutahakikisha kama tunaunga mkono kwa asilimia kubwa kabisa. Asante. Naomba hili liwe special. Diamond, kijana mdogo sana, nasema maneno haya. Mungu akubariki hawakutukumbuka wengine, ulikumbuka wewe ukasema, dada zangu nitabeba. Mungu akuinue kwa sadaka hii uliyoitoa, mbingu zinene mazuri kwako. Mungu akubariki, Mungu akuinue, Mungu akukumbuke sana. Biblia inasema msipowapenda, mkiwapenda wa kwenu inawapa faida gani? Mimi nilikuwa Mwislamu kama Nasibu, Mungu leo ameniita hapa. Kwa hiyo nitakuita mdogo wangu mpaka siku ile ya Kiyama maana ni mwana wa nyumba ya baba yangu. Nitaendelea kukuheshimu, nitaendelea kukuombea. Siku moja, siku moja najua, natamani huyo aliyenitokea saa tisa usiku akutokee na wewe. Asante sana. Katika maandiko ya Biblia nikaona andiko katika kitabu cha Mathayo 28:6 <laughs> kina <laughs> kinasema inasema hayupo hapa kwani amefufuko kama alivyosema. Narudia tena, inasema hayupo hapa kwani amefufuka kama alivyosema. Njooni mpatazame mahali alipozaliwa. Na katika msingi huu na katika msingi huu tukaamua kuja na tamasha kubwa ambalo litawafanya Kristo wote wafurahie zaidi siku tukufu kwa Mwokozi Yesu Kristo.